नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई सिडीको डिजाइन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हो त यो कुरा हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गर सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ फाइल चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ अनि पिक्सल्समा फोर हन्ड्रेड हाल्छौँ हाइट पनि हामीहरू फोर हन्ड्रेड नै हाल्छौँ रिजोल्युसन हामीहरू सेभेन्टी टू हाल्छौँ कलर मोड चाहिँ हामीहरू आरजिबी नै हाल्छौँ अनि क्रिएट गर्छौँ क्रिएट गरिसकेपछि एउटा स्क्वायर बक्स आउँछ फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू नयाँ प्लेयर चाहिँ हामीहरू क्रिएट गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीहरू रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट टुल लिन्छौँ अनि यसरी बनाइदिन्छौँ त्यसपछि हामीहरू ग्रेडियन टुलमा जान्छौँ ग्रेडियन्ट टुल लिइसकेपछि हामीहरू एउटा रेनबो कलर चाहिँ हामीहरू लिनेछौँ मतलब फर्स्टमा उसले रेड हाल्यो भने यहाँतिर हामीहरू ब्लु हालौँ त्यसपछि एल्लो हालौँ त्यसपछि हामीहरू ग्रिन हालौँ अब चाहिँ हामीहरू यो लेयरलाई चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ हामीहरू यसरी कपी गर्दै अनि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् यो फर्स्टको र लास्टको चाहिँ सेम कलर होस् यति गरिसकेपछि हामीहरू ओकेमा क्लिक गर्छौँ अनि लेफ्ट टु राइट यसरी फिल गरिदिन्छौँ कन्ट्रोल डी गरे त्यसपछि फेरि एउटा रेक्टेङ्गुलर मार्केटुल लिएर हामीहरू ब्ल्याक कलर चाहिँ हामीहरू फिल गर्छौँ अब चाहिँ हामीहरू यो माथितिर फिल्टरमा जान्छौँ डिस्टोर्टमा जान्छौँ अनि पोलर कोअर्डिनेट्समा जान्छौँ अनि यो रेक्ट्याङ्गुलर टु पोलरमा चाहिँ हामीहरू क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छौँ त्यसपछि एउटा सिडी सिम्पली बन्यो अब चाहिँ हामीहरू यही कुरालाई चाहिँ हामीहरू डुप्लिकेट पार्छौँ कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गरिसकेपछि एउटा जुनसुकै इमेज चाहिँ हामीहरू त्यसमा इन्सर्ट गर्छौँ इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गर्नुहोस् right click create clipping marks त्यसपछि यसरी नै सिडीमा चाहिँ इमेज पनि इन्सर्ट हुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ यो सिडीमा चाहिँ ड्रप स्याडो हाल्नु छ भने तपाईँले चाहिँ यो लेयर वानमा जानुहोस् एफएक्स ड्रप स्याडो सिम्पल यसरी स्याडो चाहिँ तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्छ सो हाम्रो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ यस्तो भनेको छ सो यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye play dead and I stay